консервы из окуня в старой доброй советской томатной заливке. Консервы были сделаны пару дней назад. Пришло время продегустировать. Рыба кусками разваливается. Чешуя сейчас посмотрю, не могу понять. Тяжелая практически не чувствуется. Так, кости, кости. Кости тоже практически растворились, стали очень мягкими. Как старые времена, как делалось.

응? 음? 응? 음? 응? 음? Música hum? What? 음? What?